ਬਿੱਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਵੇਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੂੰ ਝੱਟ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਵੇਂ ਨੀ ਚੰਗੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਦਾਈ ਅਲੜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਈ ਅਲੜੇ ਛਾਤਰ ਹੱਤਰ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਹਣੀਏ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੱਜ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਨਰਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਆਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਹਣੀਏ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੱਜ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਨਰਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਗੂਗਾ ਮਾਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਤਵਾਣਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਤਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦੀ ਐ ਖਚਰਾਈ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਖੋਖਲੀ ਐ ਨਖਰਾਈ ਠੱਗਦਾ ਹੱਸਦੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਖਲੀ ਐ ਨਖਰਾਈ ਠੱਗਦਾ ਸੌੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਆਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਥਰੂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹਸੀ ਪਰ ਆਪ ਰੋਈ ਨਾ ਮੁਸਨ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਤੇ